balcony building the blue lawn chairs next to the ice chest of two grams in the blood that we just blew. Now I'm getting blown by a bitch who I don't know the name. Gold chain hanging at a few. Всем привет, друзья! С сегодняшнего дня я начинаю новую рубрику, так скажем. Я буду разжевывать каждое упражнение в тяжелой атлетике. Будь то какой-нибудь рывок без разброса ног, с плинтов, там, с паузы в низком седе – все будет до единого разобрано специально для вас. На данный момент я как раз нахожусь в зале и снимаю очередное упражнение. А сейчас смотрите новое видео с данным упражнением. Добрый день, уважаемые друзья! Сегодня мы с вами рассмотрим рывок классический с медленной тягой. Исходное положение то же, что и в рывке классическом. Такая же постановка ног на старте и ширина хвата. Приняв свой привычный старт, начинайте делать медленно тягу, доводя примерно до середины бедра, а затем резко взрываетесь и делаете подрыв. Данное упражнение решает несколько задач в подготовке, а именно формирование запаса скорости в подрыве и уходе после тяжелой и медленной тяги, наработку углов, так как тяга медленная, мы можем сконцентрироваться на определенных углах и, скажем, ошибках своих. Плюс ко всему, это отличное упражнение для того, чтобы привыкнуть к новой постановке ног или к новому хвату, чтобы не торопясь проработать все свои проблемные зоны. Новичкам рекомендую выполнять данное упражнение с весами не более 70%, а также от 1 до 3 повторений в подходе. В комментариях под видео не забывайте оставлять свои вопросы, потому что все упражнения в тяжелоатлетике многогранны и сложны есть какие-то нюансы определенные, моменты с хватами, с постановкой ног. Все спрашивайте, не стесняйтесь. Любое видео будет для вас сделано вновь. Всем спасибо, удачи и приятного просмотра. In the room, but I know where I'm out Only where I'm in the house Cause I shine so bright that I wanna blind you Who New York's no, but they know that there's a lot of truth Cold as a polar bear, chilling with thunder and slick I'm surrounded by two lives, got me about two clips Got me about two scripts, fill up with cocks